y los chicos sacan la espaldas Con tu sombra twist, twist, dando vueltas en el zapato Twist, twist, twist, granadina twist, twist, aguardiente trementina twist, twist pantuflas quedarán vacías Voy corriendo al tal parque Con tu sombra Vuelta al mundo Clementina